Знаете что? Мой мозг в пьяном угаре посетила гениальная мысль. Почему? Да блять, я не могу. Сиди во мраке и ворочит железяки, и жизнь твоя изменится, как только подберешь. А, мне похуй. Я могу ультануть. Почему не пропущу я ультану? Во, сейчас. Бля! Yeah, boy. Блин, я не хотел. Вместе мы справимся! Бля, Почти убил. Бля, почти. Да Короче. блядь, трубку ну, туда. Как мне высадить? Не нахуй! Бля, пизда, меня просто проемы больше. Ёбаный, стань, блядь. Пошло все в пизду. Пошло все. Ебануться кости гнутся. А. Не буду даже. Блять, хотел. Хорош. Я хороший димак, я не забирал. Хороший димак. Блять, я не специально, честно. Чё? Чё? Это было изи.